dunia sasa hivi ina changamoto nyingi. Leo mpaka naona eh, tukio la kihistoria kama hili, namshukuru sana Mungu, lakini pia namshukuru sana mwanangu kwa uamuzi aliofanya. Na analie kijana wako msikini. <laughs> kwa nini sasa? Ndio unavyomuona kafurahi pengine. Acha, acha, acha, usikie, acha kulia, mambo tu ya kawaida. Na kama kuna jambo nimekosea niambie. Hmm? Kama kuna jambo nime... Ah, bwana nachowaambia yani yani ingekuwa kama na chujio ningechekecha yani chujio si unachekesha Januari 16, 2022 anaanza mwaka vizuri kabisa, mkali wenu original kwa majina kwenye vyeti ni Miraji nani vile? Miraji Spakila, comedian handsome boy kuliko wote Tanzania. Eh bana, hongera sana kwanza. Ah, thank you. Asante. Kwa mara ya kwanza ili jambo mimi napata taarifa, nilihisi ni utani. Naamini sio mimi peke yangu kabisa issue ndo ndo hivyo kwa sababu am um, ndo kutokana na, na, na utafutaji wetu wa riziki. Mimi ni mchekeshaji manake, so mchekeshaji ni mtu ambaye vitu vingi asilimia kubwa vinakuwa kama kwenye kind of jokes, umeona bwana so sio sio mbaya mtu kutuamini kwa haraka, na mimi na mimi nilijua, yani siku ambayo naenda kutoa barua nilijua kesa siku nikitangaza ndoa watu wengi watu waamini kwa sababu ndo um, my life style katika harakati za utafutaji, so mimi nilijua, lakini mwisho siku nikaamini kwa sababu kuoa ni jambo la watu wawili, yani mimi na mke wangu maybe na mshenga na, na, na, na mtu ameyatorodhesha. Kwa hiyo iko um, kikipita kimepita, lakini sikuoa kwa sababu ya kuaminisha watu kama mimi na naoa ah. Ndio maana watu niliwaambia ambao waliamini waliamini, asiamini asiamini, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimeoa huo um, ni mke wangu. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni mume mume wa mtu, <laughs> mimi ni mume wa mtu kabisa, ni mume halali wa mke wangu Aziza Bera. So alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mume halali wa mke wako kwa jina Aziza Bera, Aziza Bera. Aziza Bella. Hapo kama kama kuna ka flavor hivi. Eh, kama kuna Aziza Bella. <laughs> Hatari. Sawa sawa, tuweze kujua, kwa sababu katika mazingira halisi pengine ukuta hata, hata Aziza mwenyewe mwanzo alikuwa anahisi mkali kama anantania au ilikuwaje. Tuweze kuipata historia ya mkali wenu na Aziza kuanzia mpaka leo hii mmekuwa tuseme mwili mmoja. Um, of course, um, uh, sizani kama alichukulia katika matani kwa sababu Of course mimi ni mtu wa matani, lakini most, most of the time nilivyokuwa nakaa naye kwa staki sana kumuonyesha kama mimi katika hali ya utani, kwa sababu uh, huyu uh, ni mwanamke ambaye kiukweli kabisa tangu first time tu nilivyomuona nikasema this is my wife, yani she gonna be my wife, anaenda kuwa mke wangu, kwa sababu of course katika sanaa zetu najua unakutana na kila aina ya mwanamke kukutana na mke mweupe mzuri mweupe hivi na hivi, lakini watu wengi hatukutani nao, tunakutana na wanawake, lakini wanawake ambao sio wife materials kwa sababu wanawake wengi sana tunajua wanapenda duniani wanapenda celeb, mtu celeb, wanapenda mtu maarufu, wanapenda nini. Kwa hiyo sisi wasanii ambao tuna experience na hicho tunakuwa very very careful na kujua huyu anampenda ah, mkali wenu au anampenda miraji, umeona? So wengi tunakutana nao wanampenda tu mkali wenu, lakini huyu nilivyomwona akasema huyu ni mwanamke ambaye anastahili kuwa mke kwa sababu anampenda miraji, pia anampenda mkali wenu kwa sababu ndani ya miraji kuna mkali wenu. Kwa hiyo nampenda Miraji, lakini pia lazima msapoti mkali wenu ili tupate riziki. Kwa ni mwanamke mzuri um, kwa mimi hisia zangu na alichachukua mimi kwa sababu nimempenda. mimi nachojua nampenda sana huyo dada, nampenda sana. Yaani nikisema nampenda basi namaanisha nampenda kwa sababu mimi hata miaka 30 sijafikisha maana hata miaka 28 sijafikisha. Ni kijana dogo lakini watu wengi kiangalia sana wengi wana miaka zaidi ya 30 hawajafikiria kuoa, kwa sababu wanaamini kuoa ni kitu fulani kigumu. Yaweza kuwa kuoa kitu kigumu, kwa sababu sijai kuoa, lakini huu nilivyomwona tu moyo wangu ukasema no, huyu sio msichana ambaye anastahili kuchezewa na kuacha, kwa sababu ni msichana mdogo mzuri, ana kila sababu, ana haiba ya kike, ni msichana ambaye sio mwongeaji, ni msichana ambaye mimi naogopa sana msichana mwenye marafiki wengi sana wasikike. Ni msichana ambaye nimekuta ana marafiki wengi, kwa hiyo ni msichana ambaye anafaa sana kwa matumizi ya kama mke, sio matumizi tu ya kustarehe naye yeah. Aziza Bella. mm -hmm. ongera sana. Asante. Aziza Bella, kwa haraka haraka kabisa tuweze kufahamu wewe na Mkali mlikutana wapi na ilikuwaje siku hii? ameshindwa kutujibu. Twende twende kwako wewe, mlikutana wapi katika mazingira gani? Lakini pia umesema ni mdogo utaweza kutuambia pia umri wake kama ikikupendeza? Ah, mke wangu kikweli, first time kukutana naye nilikutana naye, unajua hakuna sehemu sahihi ya kusema this is a, um, junction ya kukutana mtu akitaka kuwa lazima kutana na mwanamke wake hapa, hakuna sehemu hiyo. Unaweza kukutana naye kokote kule, unaweza kukutana naye njiani, unaweza kukutana naye baharini, unaweza kukutana naye club, unaweza kukutana naye. Lakini mke wangu nilikutana naye um, ilikuwa maeneo ya I think Ilala, nilikutana naye, nilikuwa kwenye gari, nilikamatwa na trafiki pale, gari langu lilikuwa linadaiwa, lakini ghafla nikamwona um, kakadada kanapita kenye kapole kataratibu. Nilivyokaa na tu nikasema moyo, nafsi, hisia, kila kitu ikasema huyu ndo mwanamke ambaye nilikuwa namtafuta katika siku nyingi katika ndoto zangu, kwa sababu ya mimi ni, ni, ni, ni kijana mvulana nimekamilika, lakini sio mwanaume wa, wa wasichana wengi sana, unajua, kwa sababu mimi sio mtu wa hivyo, kwa sababu naamini sana imani yangu inanituma, ukiwa mtu kubadilishana wasichana hata unakuwa una nuksi. Unajua, kila mwanamke ana mikosi yake, kwa hivyo So nilivyomwona tangaza mada nenda kumoa mwanamke. Hizo nilimfuata bana mambo poa, akamsimamisha akamwomba namba akaninyima. Yeye rafiki yake akaambia mpe kuza kunijua kama mimi mkali wenu. Na mimi sikuona kama mkali wenu, nilienda tu kama mtu wa kawaida. Ah, alhamdulillah akanipa namba. Basi baada hapo to process zikaanza hivi na hivi na hivi na hivi, mengi yakafanyika, kimsho wa siku nakawa mke. Kwa hiyo niambie tu watu dada wengine wakiombwa namba wasiache kutoa wasiolewa, lakini waliolewa ukiombwa namba usitoe kirahisi. Yeah. <laughs> Ulizingatia vitu gani kabla ya kuamua kuingia kwenye ndoa? well, <laughs> oh, eh, I'm not <laughs> I'm sure wala baba ndo ifurahi. Baba bago. Katikati ya interview tumebahatika ameingia baba mzazi wa mkaliweni original. Baba shikamoo. Marahaba vipi? Salama, ongea. Safi, kwema? Kwema kabisa. Eh na umeingia katika shughuli ya kijana wako. Yani kwanza leo yani, nimefurahi sana yani, yani leo kama nimezaliwa upya mm. E, eh, yani kwa fulani niliyokuwa nayo kwa kwa sherehe hii ya mtoto wangu mkali nimefurahi sana. mkali hivi ni mtoto wangapi kwako? Huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Wa kwanza? Eh. Hongera sana baba. Asante sana baba. Umepata umeongezewa familia? Nimeongezewa mtoto mwingine pacha. Mm. Eh, nashukuru sana kwa kweli. Ndo mara ya kwanza unamwona au umeshai kumwona? Mara ya kwanza nimemuona mwanangu. Unamwambia nini mwanangu? Mwanangu, karibu sana. Asante baba. Na karibu sana mwanangu. Eh, na... Asante sana baba. Asante sana kwa upande wa baba, tunaendelea na exclusive interview na mkali wenu original. Kama una cha kumwambia kijana wako kabla <coughs> Mkali, mimi nakushukuru sana, nakushukuru sana kwa sababu kiu yangu mimi ilikuwa ni kuongeza familia. Leo umefanya kitu ambacho nasema Mungu atakubariki sana. Umeniongezea. Asante. Hiyo ndio ilikuwa kiu yangu kwa kweli, kuona mimi naongezewa familia, kwa sababu ah, siamini dunia sasa hivi ina changamoto nyingi. Leo mpaka naona tukio la kihistoria kama hili, namshukuru sana Mungu, lakini pia namshukuru sana mwanangu kwa uamuzi aliofanya. Na analie kijana wako msikia <laughs> Kwa nini sasa? Ndio unavyomuona kafurahi pengine. Acha. Acha. Acha. Usikie, acha kulia. Mambo tu ya kawaida. Na kama kuna jambo nimekosea niambie. Hmm? Kama kuna jambo Asante baba. Tulia bwana. Eh, hili ni jambo la heri kwa Mwenyezi Mungu. Yaani ulichokifanya mimi mwenyewe si, nashindwa sijui niongeeje kwa fulani niliyokuwa nayo. Lakini mimi nasema nashukuru sana eh, na nakupa na, na, moyo na wapeni moyo watoto wangu wote wawili kwamba tutaishi na tutafanyikiwa. Umeelewa? amna hakuna sababu ya kujisikia kwamba kama ulichokifanya labda umeua. Hapana, wewe yani hapo hata Mungu leo uko na wewe sawa. So, eh, nashukuru sana. Kabla baba hujaondoka kwa mkali, tuweze kusikia ni, ni kitu gani mkali kimekufanya ukawa na hisia kiasi hicho? Amna, mimi niko sawa. Yani eh, huu ni ni ni ni, ni, ni ni, ah, ni, ni baba yangu ambaye kwanza ananipenda sana, yani baba ambaye ananipenda, lakini kama alivyosema, mimi ndo mtoto wake wa kwanza na, na kwa upande wa baba yangu tuko wawili, mimi ndo wa kwanza, lakini pia na mdogo wangu ambaye sasa hivi hapa hayupo lakini baba yangu baba yangu pekee ambaye ananipenda. ni yaani kuna vitu vingi ambavyo sio vema kuvizungumza, lakini nimelia kwa furaha kwa sababu um, alikuwa anatamani anatamani kulishuhudia tukio kama hili, kwa sababu babangu ni mkubwa, maana ana mtu wa kwanza ana mjukuu wa kutoka kwangu mimi. Kwa hiyo anatamani, alikuwa ananiambia vitu vingi, yani alikuwa anatamani baba, kabla sijafa mwanangu, anatamani kuona mke wangu ambaye umemoa, natamani kuona mjukuu wangu na babangu. Kai hapa da, anakaa kijijini huko, lakini kaja um, kwa sababu tu ashughulie. Kwa hiyo kafurahi na mimi babangu namjua, akifurahi mpaka anatetemeka. Yani vingi, kuna vingi sana ambavyo sio vema kuzungumza, lakini kikubwa mimi nimefurahi na na mimi nimemfurahisha babangu kumwona mko wake mwanamke ambaye nimemwoa, mimi sijai kuoa na sikuwezi kumshakumbeaga baba baba, mimi sifikiri kama nitakuja kuoa, lakini unachokisema unachokipanga Mwenyezi Mungu ndiye anakipanga chengine anachokifikiria. Kwa hiyo huo niseme ni msichana ambaye sisemi mwenye bahati kwa sababu kuwa ni wajibu, lakini mwanamke wa pekee nimemwoa, na na mimi kitu pekee ambacho naomba Mwenyezi Mungu atuepushie ah, na changamoto, kwa sababu sijawahi kuingia kwenye ndoa, lakini kutokana na misemo ya watu, ndoa zina changamoto nyingi. Kikubwa ni kumba Mwenyezi Mungu atuepushie ah, na changamoto zote atakazotanzwa kwenye ndoa. Uh, mimi bado kijana mdogo, naye bado msichana mdogo, kwa hiyo peke yetu sisi wawili hatuwezi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na malaika yake akitulinda, basi na mimi tutafika malengo na tutafika mbali. Unamwambia nini sasa baba yako sasa hivi? Ah, baba mimi nachoomba nampenda sana baba yangu sana, yani kikweli sio Mungu katikati ambao wakati mwingine nakaaga nafikiria maisha ya babangu yangu, naliaga mwenyewe na napambana natafuta kwa njia kwa halali um, vitu vingi sana ambavyo babangu nimemthibitishia bana, babangu mimi kitu fulani siwezi kufanya katika maisha yangu na kweli sifanye. Mfano mzuri babangu shaka baba mimi katika maisha yangu hata ni maarufu kiasi gani, hawezi kuona natumia kilevi chochote labda pombe au kitu gani, na kweli situmii hicho kilevi na sijawahi kutumia na yani mara nyingi napenda kufanya vitu ambavyo baba anapenda kufanya. Mfano vile baba anakaa mbali Tunduru huko, lakini mimi kila mwaka at least naenda mara moja mara mbili, baba nampa furaha hivyo. Lakini leo hii na mimi baba ape, hakuna mzazi ambaye anapenda kuona baba mwanae anarukaruka hivi na hivi, mara mwanamke huyu mwana mwanamke huyu. Ah. Kwa hiyo nilo hii nimeoa, na naamini babangu kafurahi kwa sababu kila mzazi anatamani kumwona mwanae amekaa katika mstari ulionyooka. Ukiona mzazi anafurahia kuona mwanae atangatanga, mara mwanamke huyu mara mwanaume huyu, huyu sio mzazi sahihi. Lakini babangu kafurahi na mimi nimefanya hivi sio tu kwa sababu baba, hata pia mama yangu mzazi na mimi, hata ndugu zangu wa karibu wamefurahi kwa tukio la kumoa msichana, kwa sababu sisi wasanii, unajua tukisema tutumie usanii wetu kumchezea kila msichana haipendezi, kwa sababu mwisho wa siku usanii unaisha, umeona bwana, lakini mwisho wa siku tunafanya vyote, mwisho wa siku tunafariki, yani kufa ni kitu ambacho kipo mimi nakiamini na nakijua, kwa sababu kuna watu wangu wa karibu, ndugu zangu wa karibu wadogo tu wamepotea mikononi mwangu. Kwa hiyo jambo la kuoa ni jambo ambalo kila mwanadamu analifikiria, lakini Mwenyezi Mungu ndio anapanga. Kwa hiyo tuseme tu ni sema tu yangu, mimi nampenda babangu, namwombea na na mwadi kuto mdiscourage katika ndoa yangu. Kabla hatujajua mama yuko wapi, tumemwona baba, nimemwona pia mkeo akilia naamini ni kwa furaha, ila kabla tujamsikia tusikie maneno ya baba baada ya wewe kutamka maneno haya. Eh, kweli alichokiongea ni kweli na huyu mwanangu mara nyingi tulipokuwa tunakaa tunakutana tunakaa tunajadiliana, miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa namshauri ni kwamba siku zote kwanza amche Mungu na moja ya kumcha Mwenyezi Mungu ni pamoja na ile aliyolifanya sasa hivi e, kwa sababu hapa nasema Mungu yuko pamoja na watoto wangu hawa wawili, unaona, na ni kweli kwamba <clears throat> katika masuala ya ndoa ziko changamoto nyingi, lakini mimi naamini kama una nia ya kushinda ya kuzishinda changamoto inawezekana, e, kwa sababu <coughs> yani kila jambo lina, lina kinyume chake, furaha kinyume chake, chuki. Unaona? Kwa hiyo mimi labda niseme tu kwamba <coughs> namuombea huyu mwanangu au hawa watoto wangu wote wawili katika maisha yao siku zote wazishinde changamoto na zile changamoto mbaya. Na wewe umeonekana na wewe kama kutokwa na machozi. <laughs> ah, kweli ni kweli kwa sababu kidogo amenipa hisia ambayo kidogo na mimi ilinifanya nitoke michozi. Ulikumbuka nini au uliwaza nini? Ah, niliwaza mambo mengi ambayo waga tukikaa na yeye basi tunayaongea na naamini hicho ndio kilichomliza hata yeye. Amna hata kimoja ambacho tunaweza kukijua. <laughs> ah, kwa yani nachoweza kusema kama nilivyoongea mwanzo kwamba unajua katika maisha ziko changamoto nyingi. Huyu hajawahi kuoa na hii ndio ndoa yake ya kwanza. Kwa hiyo mi naamini ameingia katika maisha mengine. Sasa <clears throat> nimetoka mchozi kwa kufikiria kwamba mwanangu ataperform katika maisha, lakini mi naamini ataperform kwa sababu na, na, niko yani niko nyuma yao watoto wangu wawili kwamba nitawaunga mkono kwa nguvu zangu zote na nitamwomba Mungu kwa nguvu zangu zote. E, tuna mambo ya sijui malaika e, yote hayo mimi nitajitahidi kwa nguvu zangu zote kuhakikisha watoto siku zote wanaishi kwa amani, upendo na furaha. Hapo kwenye mambo ya malaika hapo umeniacha. Ah, unajua malaika maana yake nini? Mimi naamini makabila mengi ya, ya, ya Tanzania pengine hata nje ya Tanzania kuna mila eh, unakuta mtu anaweza akakaa alafu akaenda kwao anaambia bwana kafagilie makaburi yani yale ni zile ndo ndo, yani ndo malaika yani unaenda kuwakumbuka watu wa zamani wadogo eh? ya, unawaomba kwamba wakuombee kwa Mwenyezi Mungu ili mambo yako yaende, ndo maana ya malaika. Ya Ma... sio malaika wale ambao tunawajua wengi kwenye vitabu vya dini wa mbinguni na nini, hapana. Yani kuna malaika wengine, mfano mimi mzazi wangu amekufa eh? Kwa hiyo mimi nachukulia na, na kwamba sasa hivi kwa aliko ni malaika kwamba na uwezo wa kukaa na ah, baba, naomba sijui hivi na hivi na hivi Eh, yani, yani sio kwamba namuomba yeye ila yeye pia aniombee kwa Mwenyezi Mungu. Eh. Baada ya kufanikisha tukio hili ambalo ni zuri na kubwa kabisa katika Uislamu, wanasema ni nusu ya dini, unamwacha na maneno gani ya kuilinda au ya kumfanya yeye aishi vizuri katika maisha yake haya mapya ya ndoa, wote kwa pamoja? Mimi usia wangu kwa sasa hivi hapa nasema, nawaomba watoto wangu hawa kwamba katika maisha yao yote kwanza wadumishe upendo. Palipokuwa na upendo, lazima patakuwa na amani, na palipokuwa na amani, lazima patakuwa na utulivu. Kwa hivyo hivi vitatu vikiwa pamoja, na naamini hata riziki wataipata, tena riziki halali. E, kwa hiyo <clears throat> hilo ndo ambalo naliongea na nitaendelea kuliongea popote nitakapoulizwa kauli yangu hiyo lazima nitaiongea siku zote katika uhai wangu. Siku zote nitaombea watoto wangu waishi kwa amani, upendo na utulivu, ili maisha yao yaende vizuri, kwa sababu mimi kwa kweli kabisa napenda watoto wangu wawe na maisha mazuri tofauti na mimi jinsi nilivyowalea hawa. Asante mama, tunaweza kuongea naye sasa hivi au baadaye? Wakati tukiwa tunamsubiri mama, nimpe pole sana bibi harusi na pongezi kwa mara nyingine tena. Asante. Na umeyasikia maneno ya baba? Nimeyasikia. Unamwambia nini baba mkwe? Namshukuru kwa kutugea usia wake na nampenda na mheshimu pia. Kwa, ku, kwa upande wako sasa, mmefunga ndoa kiimani mmekuwa mwili mmoja, mmekamilisha nusu ya dini. Una kipi cha kumwambia Miraji? Hapa tunatumia Miraji kwa sababu kasema ulimpenda Miraji au kumpenda mkali wenu? Nampenda, namheshimu kama mume wangu. Hayo mengine yote atayaona hapo tutapoendelea. Bwana mkali wenu original Eh. Umesikia? Eh, nimesikia. Unamwambia nini mkeo halali kabisa wa ndoa? Mimi <laughs> naambia nampenda tu mke wangu. <laughs> basi nampenda tu mke wangu basi. Unamwahidi nini? Namwahidi nitamlinda, nitamjali, nitamsamini, nitamvumilia, nitampa furaha maisha. Hicho kitu ambacho namwahidi. Asante sana. Kabla tujaendelea, tumebahatika pia kumpata mama yake mkali wenu original. Mama, shikamoo. Mama, vipi hali? Salama kabisa, hongera kwanza. Asante. Hongera tena. Asante sana. Leo ni siku ya furaha. Eh, sana. Unaizungumziaje siku hii na tukio hili adhimu kabisa? Yaani nazungumzia amefanya vizuri sana, Mungu ambariki sana. Yaani namwombea heri ndoa zake iendelee kuwa waniletea wajukuu kama mia moja hivi. Eh. umewaona unawaambia nini sasa wenyewe hapa sasa hivi watoto wako? Ah, bwana chowaambia yani yani ingekuwa kama na chujio ningechekecha. Yani chujio si unachekesha, kuna kuna uchafu na kuna, kuna, kuna mapumba na kama na maji. Kwa hiyo ninachowashauri wasikilize maneno ya watu mazuri waweke moyoni, mabaya wayanani wasikize maneno ya watu. E, ndoa ni ngumu sana yani nawataikia wamependana wenyewe sikize maneno ya watu. Na huyu mama ninachoshamshauri, huyu baba mshauri asiwasikize maneno ya watu eh, avumilie. Ndoa ni uvumilivu, na mwanangu ndoa ni uvumilivu. Watu watamwambia mengi sana. Cha ziada cha mwisho cha kumalizia, cha kumalizia sijui niongee nini. Niulize kama unataka. Niulize yaani, kama unataka. Hapo hapo tunamalizana na mkali. Mkali tu tumalizane hapa ili tuweze kuhitimisha. Mkali katika katika tukio hili katika tukio hili una hizi ala hizi, kwa mtazamaji anayetazama anaweza kujiuliza hizi maana yake na nini <laughs> hizi bwana? Kwa sisi Waarabu tunasema ni, ni, ni katika hali hii ni panga shehe, manake hii ina maana kwamba mke wa mtu ni sumu, <laughs> usimsogelee. Eh, mbona cheza na cheza na vyote, lakini sio mke wa mtu. Huu ni mke, mke anauma kwa hiyo tu, tufanyane vitu vyote, lakini ukisikia bwana unamkia mtu akana mbali. Sasa hii umeichukua kwa maana hiyo tu au ina maana nyingine tena? Hii maana yake Isa Azam anaelewa mshenga wangu. Hii sasa mwambie nini maana hii? Eh, naam. Hii sasa mambo vipi? Ah, moja moja ya furaha na burudani. Ah, huyu kijana kaoa na mke shehe ana sifa yake kubwa. Naye ni Jambia mm. kwa ajili ya ya kujitazi, yani kuweka ulinzi mkubwa kwamba ikifikia hatua kwamba akivamiwa nini lazima mtu ale panga eh? Eh, lazima mtu ale panga kabisa. Nimemruhusu, nimemruhusu ndugu yangu awe na panga, kwa sababu mji mgumu. Kwanza hongera be, asante sana. Hongera kwa sababu ukasimamiwa au umekuwa mshenge katika hili tukio lake ukiwa wewe tayari una ndoa, ina maana kuna vitu tunavielewa tayari. ya nampa darasa sana vijana wengi sana na, na, nataka waoe kwa sababu kuoa ni, ni, ni utulivu, kuoa ni nisi, uh, nusu wa dini, kuoa ni riski nyoka, hata, hata matumizi ya fedha yanapungua hesabu inakuwa ni hesabu inakuwa ni ndogo. Ni kitu gani ambacho amekuelewa lakini kiutata katika ushauri ambao umekuwa ukimpa mkali? Uh, utata ni swala la, la kuoa. Mm. Uh, wewe watu wengi sana kuoa huwa ni, ni wazito. Wengi sana kwa swala la kuoa ni wazito. Sasa mtu kumwelewesha swala la kuoa ni maisha ya mwenyewe, maisha asilia, maisha ya Mtanzania. Kwa hiyo kumwambia nenda kaoe ataanza mambo yeye hivyo Hongera tena katika hilo. Ya, nashukuru sana, nashukuru sana, moja ya, ya, ya, ya furaha na Allah amenijalia. Nimekuwa nikisimamia ndoa nyingi sana za vijana ambao ni wa mjini wa mjini ambao kwa ni mtihani, lakini wamenisikiliza na wameoa na ndoa dao ndoa zao nyingi zinadumu, na Mwenyezi Mungu sana wasimamie wapate kizazi chema, riziki njema na wapate maisha ya furaha ya ndoa yao. Huwa wanasema wale waliomo nje wanatamani kuingia ndani, wale waliomo ndani wanatamani kutoka nje, alafu ukifuatilia vizuri wanakwambia ni katika ndoa. Wewe umeingia katika ndoa tayari tayari, ulikuwa nje ukaingia. Baada ya kuingia, je, haya mawazo ya kusema kwamba waliomo ndani wanatamani kutoka nje yapo kwa upande wako? Ya, yapo kwa ambao na feki. Mm. Unaingia na feki, Mwingine anataka akaoe, achukue mwanamke ampeke hotelini, akaoe mwanamke ampeke sio nyumba gani ambao sio kwao. Lakini mwana tumeenda kuoa Temeke, tumerudi nyumbani hapa. Mazingira ya Temeke na hapa ni sawa sawa. Mm. Hatuja feki na mke ameona mazingira ya nyumbani. Mm. Sasa wengine wana feki, anaoa anaoa buza, anampeka mwanamke hoteli pia maisha sio yako, tuambie wewe unaishi wapi, maisha yako ni yapi, tupe uhalisia wa maisha yako. Kwa ukimwelezea mwanamke ukweli, anakuelewa. Sasa toka unamtongoza, unamuongopea hadi unamuoa, unamuongopea hawezi kuwa na furaha ya ndoa. Waliomo kwenye ndoa ambao ndoa zao zinalegalega, unawaambia nini? Lakini ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa na wanahofia pengine majukumu mazito ambayo wamekuwa wakiaminishwa kwamba ndoa ina majukumu mazito. Ah, nachowaambia kwanza, waliokuwa kwenye ndoa eh, wasihuzunike. Mitihani ya ndoa, vita ya ndoa ndo neema zenyewe hizo. Ukiona mitihani iko mingi sana kwenye ndoa, basi jua Allah anafungua mbele na ambao ambao hawajaolewa basi waombe dua kwamba Allah anjalie mume mwema au mke mwema ambaye ni mkweli na ni mcha Mungu ana hofu na Mungu. Ah, mengine mengine yote huwa yanakuja automatic. Kwa hiyo waliokuwa kwenye ndoa e, mitihani, husuda, vita ndo maisha yenyewe. Maisha ni mjumuko wa vitu vingi sana. Maisha ni kupambana. Maisha ni kukosea, maisha ni vita, maisha ni kuwa na changamoto, mitihani, ndio maisha yenyewe. Bila kuwa na vitu hivyo hamna maisha. Kwa hiyo usipate maisha ukaanza kutaka kuhuzunika. Ukihuzunika, maana yake unamhukumu Mungu wako. Sasa Mungu umeniumba tena mimi, mbona unanionea? Hapana, kila mtu anataka furaha. Kwa hiyo Mungu anaona watu wote na Mungu anabariki, lakini kubwa sana, fanya unachokifanya, lakini usahau ibada uwe dini gani, uwe dini gani, lakini lazima ufanye ibada kwa muda wako vizuri kabisa, umheshimu Mungu wako, utoe sadaka, uwaheshimu mkubwa na mdogo, usiujeuri, usiwe na kiburi. Allah lazima atakubariki. Kitu cha mwisho ambacho pengine ulikuwa nacho kwenye akili unatamani kumwambia mkali wenu na bado haujamwambia mpaka hivi sasa? Ah, maisha yanahitaji sana uvumilivu sana sana sana. Kwa hiyo mkali wao namwambia na awe mvumilivu. Leo kaoa, baadhi ya rafiki zake ambao aliwaamini watakuja hawakuja. Mawili, aidha wana mtihani wa dunia hii ni mwisho wa mwaka, mambo ya shule, kodi ama eh, ada, mtu amevurugwa hajaja, mwingine kibri tu hajaja. Kwa hiyo yeye kaka bwana harusi hawasamehe, kwa sababu ni binadamu wale, asiwe na kinyongo na mtu yoyote. Kila sehemu mtu anayekuja ahuja kwa mapenzi yake au kwa unafiki wake. Kwa mtu ambaye kaja afurahie, ambaye ajaja amsamehe tu. Nikushukuru sana, una pointi kubwa na nzito sana. Alhamdulillah, nashukuru sana. Itabidi tukutafute katika wakati mwingine tufanye exclusive ya pembeni ya nyingine kabisa.